Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, plusieurs choses. On va s'intéresser aux nouveaux events qui viennent d'apparaître aujourd'hui, à savoir le festin de Thanksgiving. Et celui-là, il fait mal à la tête dans les règles. J'ai dû relire plusieurs fois avant de bien comprendre ce qu'il fallait faire et comment ça fonctionnait. Et aussi une petite anecdote assez drôle sur les nouveaux avatars, l'éveil des arènes, de un crossover entre Rise of Kingdoms et AFK Arena, qui est un autre jeu de Lilith. Alors, pour ceux qui connaissent pas AFK Arena, si vous pensez que Rise of Kingdom est un jeu de pay to win, c'est que vous n'avez jamais joué à AFK Arena parce que là, on atteint quand même des sommets. Et en plus, le jeu n'est pas extraordinaire de mon point de vue. Et une petite anecdote drôle, on y reviendra après. Donc commençons d'abord par le festin, la préparation pour le festin. Alors, on voit que sur la préparation du festin, déjà on peut avoir différents items. On peut avoir d'abord une citrouille en récoltant de la nourriture, des canneberges avec du bois, des canneberges avec du bois, pardon, de la pierre, des pommes de terre, etc. etc. Donc déjà, en faisant tout un tas d'actions, on a des items. On voit, c'est comme d'hab, hein, quand on récolte chez soi, hop là, quand on récolte chez soi, j'étais sur une ville à côté, et eh ben on obtient des mails et quand on va voir ce qu'on a, bah, là j'ai que du maïs, mais bon. Donc assez classiquement, on a des items qui vont nous permettre de cuisiner pour le festin. Bon, c'est stipulé ici, les ingrédients, etc., etc. Ensuite, avec ces ingrédients, on le voit, on peut cuisiner divers plats. Et ces plats, chaque fois qu'on en cuisine un, ça rapporte un point pour l'alliance et en plus, ça nous rapporte un point à nous, sachant que c'est reset chaque jour. Et que suite à ce reset, on peut obtenir que 30 euh, maximum points individuels, 100 points d'alliance pour le niveau 1. Puis après, on passe au niveau 2, puis au niveau 3. On va venir après pour l'alliance. Mais pour les points individuels, c'est intéressant de le faire tous les jours parce qu'on le voit, euh, on peut obtenir, alors le premier cadeau il est naze, le deuxième pas terrible, le troisième on peut obtenir une clé en or, 6 euh, coffres de niveau 4, c'est pas mal, hein, ça, fait, euh, ça fait quand même 3 millions de ressources si on prend de la nourriture. Et on peut obtenir aussi deux tournesols, et là c'est top puisque les tournesols il en faut pour les échanger contre des sculptures en or par exemple. Donc sur la durée de l'event qui dure 3 jours, ça va nous faire déjà 6 tournesols, c'est toujours bon à prendre, moi en tout cas je les prends. Donc il faut monter jusqu'à 30 points. Vous pouvez euh, déjà avoir 10 points simplement en demandant euh, à vos alliés, à votre alliance, euh, hop, je demande ça, je peux faire 10 demandes par jour et ça va me faire 10 points. Et donc, ça va me permettre déjà d'arriver au palier 5 puis à 10. J'en ai eu que 20 à faire donc, sachant que les autres après peuvent me donner. Donc, je vais vous montrer, je vais aller taper des barbares pour avoir du beurre parce que c'est la ressource qui me manque par exemple. Allez, on va y aller, j'envoie n'importe quoi. Tac, tac, tac, Tac. Et tac. J'en avais que, 4. La dernière troupe n'est pas encore rentrée. Donc voilà, je vais attaquer cette petite troupe de barbares. Normalement, ça va me donner euh, du beurre, hein, ça drop assez facilement, donc il euh, n'y a pas de souci. Ça va me donner du beurre et je vais pouvoir faire un échange. Vous allez voir la prise de points et après, on va venir à l'event d'alliance. Sachant qu'il y a une petite subtilité sur l'event d'alliance. Allez, voilà, toi, tu vas pas faire long feu. Je vais en profiter, je vais aller tuer ton pote en bas au passage. Voilà, hop là, hop là, et voilà. Et je retourne chez moi. Et normalement, j'ai obtenu du beurre. On va aller vérifier. Et voilà, j'ai obtenu deux morceaux de beurre. Donc, on retourne. Tac, tac, tac. Non, pas le plus grand gouverneur. Et on va là-dessus. Et normalement, vous voyez, le plat brille. Ça veut dire que je peux, je peux le faire. Avec deux morceaux de beurre, je peux en cuisiner un. Donc, il me reste, je peux en faire encore cinq sur la journée. Vous voyez, on peut faire euh, plusieurs plats. 5, 7, 8 et donc ça rapporte des points à chaque fois. Une fois que j'ai atteint ma chance, c'est fini. Sachant que hop, quelqu'un m'a donné mon plat. Donc vous voyez, je suis à 4 sur 5. Je récupère mon plat, ça donne un point à l'alliance, donc on est passé à 670 et je suis passé à 5 sur 5. Donc hop, j'ai atteint le premier palier, je récupère l'item et on y retourne. Je vais cuisiner ce plat, tac, je le cuisine et boum, voilà, j'en ai fait un. Je, suis je vais passer à j'ai augmenté, alors ça met un petit peu de temps normalement, il y a un petit décalage, j'ai déjà remarqué ça. Tac. Hop là, non c'est, ouais, voilà, maintenant que je l'ai fait, hop là, je le cuisine. Et à présent je le livre, et une fois que je l'ai livré après l'avoir cuisiné, voilà, il faut que j'appuie sur le deuxième bouton. J'augmente de 2 points euh, maintenant euh, le niveau de l'alliance, et je suis passé à 7. Quand vous regardez les règles, Franchement, l'event il est pas ouf, hein. il est pas, c'est pas l'event du siècle, mais bon, c'est, euh, ça a le mérite au moins euh, de d'occuper en attendant le KVK, je dirais. Quand vous lisez le listing donc de l'event, les règles, moi je l'ai lu deux fois. Franchement, les mecs ils se sont torturés le cerveau, ils se sont cassés la tête pour sortir cet event et les règles ils les ont pondues J'imagine même pas à traduire, ça devait être un enfer. Les mecs euh, qui font la traduction en français euh, du chinois à l'anglais et de l'anglais en français, ils ont dû se casser la tête pour traduire ça. Au final, les informations importantes de ces mhm. règles, c'est qu'il y a un event euh, d'alliance associé aux events individuels, que les plats ont une durée de vie. Vous voyez, si on va dans une invitation cordiale, en fait, vous voyez, le niveau qui est ici, niveau 1, il correspond à un niveau qui est ici. Sachant que quand vous regardez les règles ici, qui sont encore pires que de l'autre côté, hein, vous allez voir que lorsque vous allez lancer l'event ici, il va durer 12 heures. Et pendant 12 heures, ça va bloquer euh, la progression de, le festin de l'alliance dure 12 heures et vous ne pouvez pas commencer de nouveaux festins tant que celui du jour précédent n'a pas été terminé. Ce qui veut dire que dès le moment où votre alliance va le lancer, ici, vous ne pourrez plus monter les points du festin. Donc ça ne servira plus à rien de le faire. Donc pendant 12 heures, donc la moitié de la journée, euh, vous avez que 3 y 3 jours. Hein. Donc il faut bien choisir votre créneau, sachant qu'après pour récolter le festin, chaque joueur doit individuellement euh, se diriger vers l'endroit où ça a pop et ça va lui prendre 20 minutes. Donc ce qui est vraiment à prendre en considération, c'est l'heure où vous allez le lancer parce que pendant 12 heures, tout va être bloqué pour le niveau d'après, pour pas le niveau d'après, mais pour la journée d'après. Donc faites bien attention à l'heure où vous allez lancer le festin, c'est vraiment important parce que vous allez bloquer toute l'alliance pour 12 heures, plus personne pourra continuer le festin. Donc ça c'est un peu dommage, 12 heures c'est peut-être un peu long, 6 ou 8 heures auraient largement suffi pour le coup. De mon point de vue encore une fois. Donc voilà pour cet event festin de Thanksgiving où les mecs ils sont torturés la tête. Passons maintenant à l'avatar, le, le nouveau cadre d'avatar. Donc vous voyez je suis à 4 sur 30 parce que du coup j'ai tué euh, les barbares, tac, on va aller tous les tuer pour passer à 30 sur 30 en attendant. Qu'est-ce que c'est que ça Un barbare de niveau 1, qui a fait pop ça Je vais pas user de points sur un barbare de niveau 1, faut pas exagérer non plus. Hein. Donc on va aller sur ceux-là, on va attaquer celui-là. Hop, et je vais lancer la dernière troupe aussi. Vas-y, prends Edouard avec une Seong. Et c'est plié. En revanche, tu vas attendre tout ton petit groupe avant d'y aller. Hein. Pas... Sinon, tu vas avoir des boîtes avant que tout le monde arrive. Donc, euh, ce petite histoire, en attendant de défaire, je vais vous raconter la petite histoire qui a commencé hier soir. Elle est assez drôle pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, lorsque l'avatar est apparu, donc il est apparu lors du patch, hein, donc je vais vous montrer le cadre d'avatar, bon de toute façon c'est celui-là. Lorsque ce cadre d'avatar euh, est apparu là, celui-là, les ailes de Tassi, celui de gauche, eh bien certains ont tout de suite fait le rapprochement avec une image du jeu AFK Arena et euh, un, personnage du jeu. AFK Arena qui est un autre jeu de, licence Lilith. Euh, je vous mets l'image, regardez, ils ont tout de suite reconnu ces ailes-là. Et ils se sont dit, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un crossover avec, euh, avec cet event. Donc ça, je l'ai déjà lu sur Reddit il y a une semaine et je l'ai également relu sur le Discord officiel de, de Rogue de certains joueurs qui le disaient. Donc déjà, ça c'est la première information, c'est vraiment intéressant de voir les mecs, ils ont tout de suite fait le rapprochement. Et ils avaient totalement raison, puisque il est fort à parier que Lilith hier ait demandé, puisqu'il y a quand même tous les contents, tous les contents, peut-être pas tous, mais euh, au moins trois contents de créateurs officiels de chez Lilith qui hier ont sorti une vidéo un peu en mode rush, un peu en mode urgence. Moi-même j'ai été surpris parce que en début de soirée, j'ai reçu l'info euh, de d'un abonné, JFR, merci à lui, c'est le premier à me l'avoir donné, euh, d'une manipulation qui permettait d'obtenir ce cadre d'avatar. Donc euh, la manipulation, elle était, assez, assez laborieux, je dirais. C'est vraiment beaucoup faire euh, pour un cadre d'avatar. Il, fallait un Android Phone ou il fallait un émulateur Android. Euh, il fallait installer euh, un des deux jeux AFK Arena. Je dis un des deux parce qu'il y a deux versions, une bleue, une rouge, etc. etc. Donc c'était assez laborieux. Regardez, je vous mets les étapes qu'il fallait faire. Je vous mets, l'image et vous voyez les étapes qu'il fallait faire pour obtenir un redeem code et avoir ce, petit, ce petit cadre d'avatar. Donc j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu laborieux à faire donc c'est pour ça que euh, moi évidemment je l'ai pas fait parce que j'ai pas pas d'Android de vis et j'avais pas envie de configurer euh, une tablette euh, juste pour faire ça juste pour un quête d'avatar je trouvais que c'est trop après si vous le collectionnez je comprends que certains se sont précipités dessus mais moi j'ai trouvé ça assez étonnant donc que les content créateurs officiels se ruent dessus pour sortir une vidéo tout de suite ce qui n'était pas en plus ni dans le timing ni dans le format de leur vidéo habituelle donc Franchement, ça sent quand même la, commande de Lilith euh, là-dessus. Et ce qui est intéressant euh, à voir, c'est que peu de temps après, là, donc ce matin, vers, euh, je sais pas, il y a dû avoir une match, mais en milieu de matinée, il s'est avéré qu'il y a eu le pop, donc, de cette nouvelle event. Après, il a popé après, donc il y a peut-être eu des mécontentements, je sais pas. Et donc voilà, on a vu apparaître cette nouvelle event qui vous demande de tuer 30 barbares pour obtenir un redeem code et donc pouvoir avoir non plus un cette fois, mais deux nouveaux avatars, euh, deux nouveaux cadres d'avatars. Hop là. Donc au final, on va faire les 30 pour aller les chercher, pour vous le montrer euh, et que et qu'on puisse euh, la voir. Mais c'est assez éloquent de, voir comment ça a été fait et de voir que, que peut-être Lilith s'est dit on a peut-être fait une connerie parce que c'était vraiment n'importe quoi. Donc il n'y avait que ceux qui avaient un Android regardez bien, il fallait avoir un Android ou un émulateur, il fallait installer euh, l'APK et non pas le bleu mais le rouge. Alors j'ai regardé sur l'Apple Store, évidemment sur l'Apple Store il n'y a que le rouge qui existe. C'est pour ça que les joueurs euh, qui avaient euh, un iOS device, ne pouvaient pas le faire. ensuite il fallait faire les 10 quêtes quotidiennes. Puis vous obtenez un redeem code, donc ça prenait une heure, vous obtenez un, code redeem qui vous permettait de lancer dans Rock et d'obtenir le 4 d'avatar tout ça, franchement, quel est le but ou quelle était peut-être la première idée euh, de, Lilith Elle était assez simple, hein, si on le prend sur le papier. Hein. C'est faire revivre euh, ce jeu FK Arena qui est vraiment un jeu pay to win par excellence. Les personnes que je connais qui jouaient, ils pétaient un cap parce que c'est vraiment une machine à cash, mais bien pire que Rise of Kingdoms. Vraiment là, c'est on peut il y a des levels euh, si vous payez pas, vous les atteindrez euh, jamais, vous passerez jamais alors que euh, au moins sur Rise avec le temps, vous pourrez obtenir tout ou presque tout du moins. Mais en tout cas, là, c'était vraiment abusé et la seule hypothèse que moi j'y vois à pousser les joueurs à faire cette manipulation en passant par le jeu, c'est vraiment, et pousser leur content créateur officiel à le faire, c'est vraiment euh, essayer euh, d'acquérir, je dirais, de nouveaux joueurs, d'avoir de nouveaux joueurs euh, pour leur jeu et avoir des, nouveaux, des nouveaux pay to win, puisque évidemment, quand on commence un jeu, c'est là qu'on est le plus enclin à payer pour ce jeu et à acheter des packs. Donc là, nous, on va l'obtenir, ils l'ont rajouté, heureusement. On va aller avoir, ah bah c'est bon, j'ai mes 30 sur 30, donc je vais réclamer. Non, je vais aller quand même tuer les barbares, ça me fera toujours des items. Je, des, items pour cuisiner. Je vais aller réclamer mon cadre. Hop là. Voilà, j'ai obtenu un cadre L de Tassi, donc j'ai pas besoin de m'embêter et de faire toute la manip qui était décrite euh, dans, dans le, petit laïus que je vous ai montré ou dans les vidéos qui avaient été faites pour ça. Et quand on clique sur échanger, qu'est-ce que ça fait là Ça me donne copier après avoir créé un personnage. Non, sur le bouton, aller dans votre application. Ah, et après l'autre, l'autre c'est un cadre pour AFK Arena. Donc vous voyez, ils ont quand même appuyé sur le bouton code d'échange, c'est votre code pour le récupérer. Donc appuyez sur... ok. Donc là, vous voyez, ils ont quand même poussé euh, les choses. Il y a donc un cadre pour ici, un cadre pour AFK Arena. Donc ils vous poussent quand même à aller essayer leur jeu euh, pour... Euh, moi personnellement, je trouve que c'est abusé. Hein. Là, euh, nous, c'est bien de faire connaître son jeu, c'est bien le marketing, mais à un moment, il faut pas déconner non plus. Hein. Là-dessus, euh, franchement, euh, moi, je suis pas, je suis pas favorable à ce genre de choses. Heureusement, ils ont, ça reste qu'en une moindre mesure là. Ils ont rectifié, je dirais, le tir en n'obligeant pas les joueurs à aller dans la FK Arena pour pour avoir le cadre de Lilith parce qu'au départ, comme c'est sorti d'abord de l'autre côté et pas dans le jeu, bah, les, ils ont forcé les gens, je dirais, qui voulaient tout de suite le cadre à aller sur AFK Arena. Mais au moins là, bon bref, chacun en pensera ce qu'il veut. Mais en tout cas, personnellement, je trouve que c'est un petit peu abusé d'avoir euh, dans un premier temps laissé penser qu'on était obligé d'aller, euh, parce que c'est ça, laisser hein, laissé penser qu'on était obligé d'aller sur AFK Arena pour, euh, pour pouvoir euh, avoir euh, un nouveau cadre d'avatar pour Rise of Kingdom. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à mieux comprendre le festin de Thanksgiving au moins parce que franchement, c'est c'est un petit peu compliqué euh, d'avoir fait cet event et je suis persuadé que tout le monde euh, au final euh, l'a compris, mais c'est vraiment un peu le bordel dans les règles. Je pense qu'ils devraient faire plus simple et plus efficace. Et ils ont fait des events beaucoup plus simples et beaucoup plus sympas que celui-là par le passé et moi je les invite à continuer comme ça. Concernant le nouvel avatar, bah, au moins vous connaissez le petit historique et le petit, je dirais, quiproquo qu'il y a pu avoir autour de ce nouveau cadre d'avatar.